ya ini hasilnya ini hari ini wah wah mana ini wah lumayan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku e, Bertemu lagi ya Kali ini saya mencoba mancing di rawa-rawa lagi Tepatnya di sawah yang kebanjiran Lokasinya ada di desa Karangrowo, Kabupaten Kudus Dan semoga saja nanti ikannya haup-haup bosku ya Oke dan untuk umpan mancing hari ini saya menggunakan umpan lumut halus bosku ya seperti biasa ya semoga saja nanti ikannya hauk hauk oke okay? Bismillahirrahmanirrahim nyuwun ulami buah sing ageng-ageng buah Ah Alhamdulillah bosku Alhamdulillah kita masukkan lagi iwak bosku alalalala alalalala alalalala alalalala alalalala iwak bosku alhamdulillah bosku aduh mantap ini empat jari ikannya Alhamdulillah ya bosku walala, lumayan ini kita masukkan lagi Ah. Uh, uh. nyangkut kabeh masih. Uh, mantap ini. <laughs> uh sekali nih ikannya uh uh <laughs> ¡Oh la la la la la la la! eh waduh nggak kayak konsumsi ya kita rilis bosku rilis rilis lagi Uh, alalalalala, alalalalala, alalala, ulalalalala, ule, ule, ule. <coughs> Mantap masih. Eh. ala ala ala ala ala ala ala Alhamdulillah masih ala ala ala makan masih Alhamdulillah nyangkut nyangkut nyangkut oh lalalah <laughs> lah, uh. lumayan ini sudah layak konsumsi ini bosku ya oke kita masukkan lanjut terus ala ala ala mantap ini babon mantap wah ini oh, dan itulah tadi keseruan mancing saya hari ini bosku ya terima kasih sudah like comment dan subscribe dan sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh